Merhaba dostlarım ben Serdar ve e, başka vloga daha hoş geldiniz. E, bu yaptığım haftalık vloglar için bir isim bulmaya çalışıyorum. E, yorumlarda tavsiyelerinizi e, okumayı çok isterim. Tavsiyelerinizi duymayı çok isterim. Yani duymayacağım okuyacağım göreceğim de. E, tavsiyelerinizi aklınızda bir şey varsa e, haftalık vloglarım için yorumlara yazabilirsiniz. Benim de aklımda birkaç fikir var. E, hepsinin üzerinden geçeceğim ve bunları bir isim bulacağız. Böyle haftalık blok denmesi falan şey olmuyor. E, şey olmuyor. Geçen hafta sorularınızı cevaplamıştım. Ondan sonra demiştim ki e, shout out yarışması yapacağım. Birkaç tane kanal seçtim. E, shout out yapmak için hani tanıtmak için bu videoda o kanalları tanıtacağım. O kadar üzerinde durmayacağım ama. <laughs> Onu da söyleyeyim hani bir kanal üzerine 15 dakika 20 dakika boyunca konuşmayacağım. Ee, zaten biraz da olsa YouTube hakkındaki düşüncelerimi de duymuş olacaksınız o şekilde. Ee, şimdi benim o kanalları seçmem e, o kanalın dışındaki kanalların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Sadece ben e, hangi kanalların öne çıkmasını istediysem o kanalları duyuracağım. Size diğer kanallarda bakmanızı tavsiye ederim. Sizin kendi zevkinize göre, keyfinize göre tabii e, değişir hangi kanalları sevip sevmeyeceğiniz. Ee, dediğim gibi lütfen <laughs> kanallarını bu videoda duyurmadığım arka apaplarım alınmasınlar. Ee, devam edin. Neyi yapmak istiyorsanız o şekilde devam edin. Ee, hangi oyunları oynamak istiyorsanız o şekilde devam edin. Nasıl videolar yapmak istiyorsanız o şekilde devam edin. Ee, bu tamamen size bağlı. Sizin kişisel kanalınız. Ben de o şekilde hareket ediyorum zaten. Ee, şu anda internetten videolar açamayacağım ama hani e, kanalın videolarını açacağım da videolarını böyle teker teker oynatamayacağım. Çünkü her ne kadar e, ee, 50 megabit internetim olsa da videoları e, oynatacak kadar internet hızlı değil şu anda. E, hepinizin bileceği nedenler yüzünden. 50 megabit internet var ama videoları oynatamıyorum. Neyse fazla oraları karıştırmayacağım. Ee, <laughs> e, gelecek hafta farklı bir video yapacağım. Elimde kağıt var. Kara bir kağıt var. Küçük kara bir kağıt var. Bu benim ilk soru cevap yaptığım e, o soru cevap videosu için sorularımın bir kısmını yazdığım kağıt. Baya bir soru var. E, diğer kağıtları bulamadım. Onları bulsam onları da yazacaktım ama onlar da yapacaktım. Ama gelecek hafta bu kağıdın üzerinden gideceğim. Neler olduğunu falan bakacağız. Bana sorduğunuz ilk soruları e, baştan cevaplayacağım. Daha doğrusu şey olacak bir nevi nostalji olacak. Nostaljik bir video yapacağız. E, kanalın nereden nereye geldiğini falan tartışacağız. E, onun dışında e, kanalın ismini değiştirebilirim ama bir şey yapmayacağım. Sadece muhtemelen sonradan 146'yı e, çıkar ellerim sadece Serdar olarak kalacak. Çünkü bildiğiniz üzere 146 e, benim doğum günümdü. 14 Haziran'dı ve YouTube'da o şekilde durması birazcık saçma oluyordu. Hani şey gibi oluyordu. Sanki oyunun iki gibi oluyordu. Ama o 146 çıkacak. Hani sadece Serdar kalacak. E, daha iyi olacağını düşünüyorum ve benim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Kanala daha da fazla sahiplenebilirim artık. Ee, pek büyük bir olay değil. Lütfen büyütmeyin. <laughs> Lütfen büyütmeyin. Hani Kanal ismini başka bir şeye değiştirmiyorum. Serdar olacak sadece ismi. O kadar. Hani daha iyi olacağını düşündüm. Lütfen <laughs> büyütmeyin. Sadece 140 adla çıkıyor ama bu onun esprisi bit bitecek anlamına gelmiyor. <laughs> Devam edecek esprisi. Bunu da bu şekilde duyurmak isterim. Bununla birlikte kanalın kapağını ve logosunu da değiştireceğim daha sonra. Ee, onu Kıbrıs'tayken kuzenimle birlikte yapacağız. Murat'la birlikte yapacağız. Onu zaten e, Facebook e, grubumuzdan duymuşsunuzdur. Facebook grubumuzu takip etmeyi unutmayın. Her neyse ee, çabucak şeye geçelim. <laughs> Muhtemelen bekleyemiyordur e, arkadaşlar. Shoutout yarışmasını bekleyen arkadaşlar. E, şuradaki şeyler zaten. Onları siz tabi görmüyorsunuz şu anda. E, hemen şeye geçelim. Şu anda e, kanallarınızın üstte görüyorsunuz sekmeler olarak. E, 1, 2, 3, 4, 5 tane kanal seçeceğim. E, daha fazla uzun olmasını istemiyorum açıkçası videonun. Ee, ilk incelediğimiz kanal Oyun Cehennemi gelse. Ee, şimdi burada farklı farklı içerik olduğu için şey yaptım. Ee, bu kanalı seçtim. Minecraft kanalları falan var. Aslında ilk ilk başta şuraya bakmıştım ve direkt Minecraft bir kapak gördüğüm zaman birazcık şey geldi bana artık. Artık Minecraft kusacağım gibi bir mola girmiştim ama ee, işte Sunrise gizemlerini burada Photoshop derslerini falan görünce böyle farklı farklı şeyler görünce hoşuma gitti böyle ee, farklı bir farklı farklı videolar vardı. Hoşuma gitti. Yani şey yapmaya çalıştım. Sadece Minecraft çeken veya sadece işte LoL çeken falan sadece bir oyuna bağlı kalan kanalların çıkmaya çalıştım. Çünkü işte o kanal sadece Minecraft başkaları sadece San Andreas odaklanırsa bir diğeri öyle. ben de sadece San Andreas odaklanırsam e, diğer oyunlara ne olacak gibi bir olay oluyor o zaman. Sıkıntı oluyor. E, benim de biliyorsunuz öyle şeyleri sevmiyorum. Ben her oyuna ee, bir şans verilmesi taraftarıyım. <clears throat> Neyse. Oyun cehennemi gelse dediğim gibi videolar açamıyorum. İnternet şu anda çok zayıf. Arka tarafta şey indiriyor. Call of Duty indiriyor. Infinite Warfare indiriyor. Ee, o da bayağı 50 kilobaytla falan indiriyor yani. O da bayağı az. <laughs> videolar şu anda 144 piksel açtı. Neyse. Neyse boş verin onu. Ee, dediğim gibi bu da böyle. Sesim yavaş yavaş geliyor. Bana <laughs> kusura bakmayın. Eee... Sonra Murat oyun amcasına geçiyoruz. O fazla bir video yok burada. O, bunu tanırsanız e, Facebook grubunu takip ediyorsanız e, bol bol görmüşsünüz. Tamam telefon. Sakin. E, bunu neden sevdim? Çünkü e, kendisi ayrıca benim kuzenim onu da söyleyeyim de o yüzden seçmedim. E, kendisi inanılmaz hırslı, inanılmaz azimli birisi ve bayağı bütün Dersler dışında kalan bütün zamanını, bütün enerjisini buna harcıyor tamamen. E, onun dışında yine e, sanrıs gizemleri falan filan var. Ama farklı farklı videolar da yapıyor. Mesela burada bilgilendirme videolar falan var. E, CSGO çekmiş, işte PES falan çekmiş. Hoşuma gitti, kafa da iyi. E, şu logo ayrıca hoşuma gitti. <laughs> Onun için de seçtim. E, oyun diyarına geçelim. E, e, Minecraft falan filan var ama burada işte Five Nights at gizemleri falan filan var. E, oradan bayağı hoşuma gitti. Böyle farklı tarzda oyunlar var. E, telefon oyunları falan var. Veya başka bu ne oyun olduğunu bilmiyorum. Telefon oyunu mu yoksa browser oyunu mu falan bilmiyorum ama böyle farklı farklı oyunlara yönelmiş. Yani şey değil işte. Tek Minecraft üzerinden, Sanat üzerinden, FNAF üzerinden gitmemiş. Hani en fazla görüntüleme getiren oyunlardan fazla şey yapmamış, fazla takılmamış. Farklı farklı oyunlara girmiş. O yüzden hoşuma gitti. Öyle devam. Ee, ama daha önce de dediğim gibi hani bu kanallara ee, yaptığınız videolardan mutlu oluyorsanız ee, onlara devam edin. Devam edin derim ben. Evet, seçmediğim kanallar için konuşuyorum. Yani sadece bir oyun üzerinden devam etmek sizi mutlu ediyorsa, tatmin ediyorsa öyle devam edin. Hani burada benim size herhangi bir eleştirim yok. Sadece ben hani farklı farklı oyunlar görmek istiyorum O yüzden bu tür şeyler şey yaptım ekranları. Buraya geçiyoruz. Ya e, burada en çok hoşuma giden şey böyle videoların bir belirli bir kapağa sahip olması, video kapağı olması e, videolar için. E, Minecraft var, o var, bu var ama ve belirli bir tema var. Hani tamamen de Minecraft yok. Burada farklı farklı falan da görüyorum. Ve e, dediğim gibi bu kapaklar çok hoşuma gitti. E, sadece üzerinde böyle bir şey, şey ve yazı olsa da çok güzel böyle çok hoş bir teması var. Ee, benim gibi salaklık yapmayın. Her videonuza kapaklık, kapak koyun. Ben 2 yıl boyunca, 2,5 yıl boyunca falan kapak koymadım videolarıma. Ee, siz koyun. Siz benim gibi olmayın. Öyle hoşuma gitti bu videolar. Dediğim gibi videoları teker teker açıp incelemek isterdim ama internetim cidden çok yavaş. Hani indirmeyi falan durdursam da çok yavaş. 50 kilobayt falan yani. Ee, fan edit'e geçelim. Ee, bu burada hoşuma giden olay tam kapak mabak yok da ee, bayağı montaj yapıyor bu eleman e, streamerların YouTube hani montajını yapıyor. Hani sadece şey de değil işte onlar da değil eskilerin falan da montajını yapıyor. İşte Önce Arnay'ın falan Önce Arnay'ın gene bayağı yayın yapıyor. Yani ben büyük yayın kanallarından biri de ben takip ediyorum onu ama e, ben de takip ediyorum onu ama gelecektim. Ama böyle bütün kelimeleri biz iki saniye içinde söylemeye çalışınca hepsini yuttum. Neyse. Ee, hoşuma gitti böyle farklı farklı YouTuber'ların, e, streamer'ların e, montajını falan yapması hoşuma gitti. Yani e, böyle. E, shoutout da böyle bir şeydi. E, başka zaman shoutout yapar mıyım bilmiyorum. Yapabilirim ama yakın zamanda olmaz. Birazcık zaman geçmesi lazım. Hı. Ee, onun dışında bahsedeceğim şeyler dedim ki hani kanalın ismini değiştireceğim. Serdar 146'dan Serdar'a değişecek. Hani sonra başka bir şey eklemeyeceğim. 146'ın yerine başka bir şey koy koymayacağım. Serdar olarak kalacak ve 146'ın da kalacak yani o olay. Doğum günüm abi hani girip Facebook'tan da bulabileceğiniz bir şey. Eski videolarından da bulabileceğiniz bir şey. Ee, benim onu anlatmama oraya onu koymama gerek olmaması lazım şu noktada. Neyse. Ee, sonra 146'yı kaldıracağım sadece o kadar. Ama kapağı falan değiştireceğim. Logo ile kapağı değiştireceğim. Dedim ya birlikte onun üzerine çalışacağız. Ee, yarın Kıbrıs'a gidiyorum. Bugün Kıbrıs'a gidiyorum. Bugün Cuma zannediyorum ara ben. E, bugün Kıbrıs'a gidiyorum. İşte 2.30'da 2'de sınavım var. E, ee, 2'de sınavım var. E, döneceğim. E, Haziran çıkacağım işte havaalanına falan. E, bir hafta falan Kıbrıs'ta kalacağım ama videolar devam edecek. Oradaki bilgi orada video. Oradaki bilgisayarından video atacağım. Şu kelimeleri bir türlü doğru düzgün söyleyemiyorum. Çünkü 3-4 cümleyi birden bir paragrafla 3 saniyede okumaya çalışınca bütün cümleler birbirine kaynaşıyor. Bütün kelimeler birbirine giriyor. Arada birçok hece atlıyorum böyle. FPS şey kaybı oluyor. Ee, kara kaybı oluyor şeydeki gibi, yayınlardaki gibi. Neyse. <laughs> ee, oradayken muhtemelen Andreas videoları çekerim. Çünkü e, Andreas bilgisayarda birazcık sıkıntı. Neden bilmiyorum. Belki Windows 10 yüzündendir. Belki başka bir şey ama orada böyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. E, kaydın yedeğini alacağım. Bilgisayardaki kaydın yedeğini alacağım. E, veya şey atarım belki. E, cloud'a atarım. Muhtemelen cloud'a atarım. Cloud'a atacağım kaydını. Oyunun kaydını. E, sonra oradayken işte indiririm. Kaydını kaldığımız yerden devam ederiz. İşte orada bir kaç gün kalacağım ben ya. Pazar. Ondan diğer pazara. Bir 8 gün falan kalacağım orada. 8 tam gün falan kalacağım. Diğer pazar tam gideceğim. Ee, en az bir 16 bölüm Sanrias atmayı düşünüyorum. Aynen bir 16 bölümlük Sanrias atacağım. Ne kadar giderse artık. Çünkü da şey yapamıyorum. Veya orada 16 tane bölüm çekerim. Ondan sonra haftada bir iki tane atacak şekilde depolarım. O şekilde yapabilirim. Çünkü e, gerekiyor. Hani San atmak istiyorum. Hepsini birden atarsam bu sefer şey olacak. Yani 2-3 ay boyunca San Andreas olmayacak. E, onun dışında orada bol bol video gelecek ama. Sınavlarım falan bugün bitiyor. Bugün var. Projeler falan da bitiyor. O yüzden çok daha rahat bir şekilde videolar çekebilirim. Curve Creation Report'un videosu onun dışında Five Nights at Candy's var. Onun videosunu çekmek istiyorum. Ee, diğer oyunlara bakacağım. Muhtemelen Subnautica'nın falan da videosunu çekerim. Ee, bakalım ya. Infinite Warfare'in bile videosunu çekerim. Call of Duty'nin her şey bakalım. Evet, benim demek istediklerim bu kadardı. Dediğim gibi e, haftalık vlog yapacağım. Bu haftalık vlogları ne diyeyim? Haftalık vlog demek istemiyorum. Böyle özel bir isim olsun istiyorum. Çünkü e, durmadan yapmak isteyeceğim bir şey. Yapmayı eh. e, yapmaktan vazgeçmek istemeyeceğim bir şey. Şu an tam olarak kelimeler aklıma gelmiyor. Bayağı yorgunluk var. Ders çalışmak, ders çalışmak verdim. E, haftalık bloglara bir isim vermek istiyorum. Sizin tavsiyelerinizi de e, görmek isterim yorumlarda. Ayrıca haftalık vloglarda ne yapayım? Soru cevap dışında soru cevabı bol bol yapacağım. Sıra sıra shout out falan yapacağım. Ee, böyle belki ara sıra nostaljik bir şeyler yapabiliriz ama fikirlerinizi duymak istiyorum. Ne yapayım bu haftalık videolarda? Challenge tarzı falan şeyler bilmiyorum ama öyle klasik bir challenge düşünmüyorum. Böyle ilginç ilginç şeyler yapmayı düşünüyorum ama ee, bilmiyorum. Aklıma net bir şey yok. Dediğim gibi düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Haftalık bloglarda ne yapayım? Sorunuz varsa onu da yorumlarda belirtin. Ee, daha sonra başka bir soru cevap videosu yaparken e, daha önceki haftalık bloglara bakarak o şeyleri alabilirim. Sorduğun soruları yanıtlayabilirim. Dediğim gibi bir shout out e, yaptım buradaki kanallara ama e, siz yine de gidip diğer kanallarda bir inceleyin. E, bence. Ne seveceğiniz belli olmaz. Belki bakarsanız seversiniz. Hoşunuza gider. Çok iyi kanallar var yeni açılan. Fakat e, fazla yeni açılan kanal olduğu için bir türlü ortaya çıkamıyorlar. E, yeni açılan kanallara da tavsiyem e, abi düzenli video atın. Hiç aksatmayın. Bir gün bile aksatmayın. Her gün video atın. Videolarınızda hani oyun videosu yapıyorsanız let's play gameplay falan yapıyorsanız en az 10 dakika olsun. Yani en az 15 dakika olsun. Belki montaj yapmazsanız, siz bilirsiniz ama en az 15 dakika olsun. Yani en az 15 dakika boyunca oynayın bir şey ve hani aman ben komik olmaya çalışacağım, ben ilginç olmaya çalışacağım diye saçma sapan espriler yapmayın. Hani sizden sol espri yapmak geliyorsa tamam yapın. Sıkıntı yok. O benim yaptığım bir şey. Zevk alıyorum bundan. İnsanların miza anlayışını kö köreltmekten zevk alıyorum ben. Böyle sadist bir insanım. Ama e, komik olacağım, hiç olacağım diye de saçma sapan şeyler yapmayın oyunda. Samimi olun. Elinizden geldiğince samimi olun. Hani oyun oynuyorsunuz ve içten ne geliyorsa onu söyleyin bence. En iyisi o. Bana. Ya ona espri yapacağım falan moduna girip insanların esprileri <laughs> gülmemesi çok daha acı bir durum inanın. Söylemek istediklerim e, bu kadardı. Yani böyle. Evet yeni sinemimize teşekkürler. varım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için ama abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.